सर एक क्वेश्चन पूछना है उसमें ये है कि फेसबुक पर अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि उनकी जो एफ बी एन असाइन करते हैं वो लेट क्यों होती है और आ, किसी की असाइन भी काफ़ी महीनों तक नहीं होती कुछ okay F B N assign नहीं होती जी sir F B N assign नहीं होती ओके okay. एक्चुअली नून का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो इसका एफ का है नून ने रिसेंटली बहुत अपग्रेड किया अपने सिस्टम को उससे पहले चले एफ की तो और बात है मैं कुछ मज़ेदार बात बताऊँ जो नून का सेटअप है ना नून का सेटअप इन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया है डायरेक्ट शिप करने का उससे पहले पता है क्या होता था ये उससे पहले जिस तरीके से अमेजोन है जिस तरीके से आपके बाकी लोकल मार्केट प्लेसेस काम कर रही होती है आपका दराज हो गया आपका अमेजोन हो गया इसमें ये होता है कि अमेजोन का अगर आपका एफ है या आप एफ कर रहे हैं अपने पास रख के आप बेच रहे हैं तो कस्टमर का जो ऑर्डर आता है आप उसको अमेजोन के पैकिंग में उसको पैक करके आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं राइट जी सर उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताऊँ आप अगर मोस्टली लोग अगर एफ बी एम कर रहे हैं एफ बी ए हो रहा है दैट्स फाइन उसके लिए तो वो pick pack everything Amazon वाले कर रहे होते हैं अगर आप उसको एफ कर रहे हैं उसको उसके लिए आपके पास एक सेल्फ शिपिंग है क्या आपके ईजी शिपिंग है ईजी शिपिंग बहुत कम लोग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं सबकी कोशिश होती है कि हम सेल्फ शिपिंग यूज़ करें जैसे मैं एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ फिर मैं आता हूँ इस तरह मैं कह रहा हूँ आपने इस टाइम मुझसे क्वेश्चन किया ना मैं आपको पाँच छः बातें इसके अंदर मैं और भी बता दूँ ठीक है सर बहुत शुक्रिया जो आपकी होती है ना सेल्फ शिपिंग सेल्फ शिपिंग के अंदर रिमेंबर कि आपकी सेल हमेशा कम होती है अब उसमें उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि सेल्फ शिपिंग के अंदर कभी भी जो है ना वो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती ठीक है ये बहुत कम लोगों को पता है आप जब सेल्फ शिपिंग के ऑप्शन चूज़ करते हैं ना आप अपनी उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर चले जाएं उसके अंदर जो है ना वो नो कैश ऑन डिलीवरी लिखा आ रहा होता है अब नो कैश ऑन डिलीवरी या cash on delivery not available उसकी मेनली दो रीज़न होती हैं एक तो ये है कि अगर आपने उसको सेल ग्लोबली किया पर वो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग है तो वो जो है वो आपकी कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती डेफिनेटली अगर एक चीज़ आप मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और जब आपके पास पहुंचे आप फ़ोन ही ना उठाएं और आप बोलें कि मैंने लेनी नहीं है तो वो भेजने <laughs> वाला क्या करेगा उसको ठीक है दूसरे नंबर पे जब आप सेल्फ शिपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती क्योंकि अगर आपका बंदा जाएगा मीन्स का आपकी क्रेडिट कंपनी जाएगी तो वो पैसे किसको मिलेंगे आपकी कोई कंपनी को मिलेंगे और ऐसा तो नहीं है और सेलिंग चैनल कौन सा है सेलिंग चैनल आपके पास है Amazon so that's a reason आप जब भी सेल्फ शिपिंग के लिए जाते हैं अमेजोन आपकी ये वाली सर्विसेज उसको सस्पेंड कर देता है राइट उसके बाद आप आ जाएँ एफ की तरफ अब एफ के अंदर क्या होता है कि आप जब आइटम भेज रहे होते हैं ना कस्टमर को आ, उसके अंदर कुरियर कंपनी जो भी असाइन की हुई है इसने अमेजोन ने वो ड्राइवर आएगा वो आपसे आइटम लेगा उसको स्कैन करेगा सिस्टम में अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट डे या अल्टरनेटिव डे वो ड्राइवर जाएगा वो उस कस्टमर को जो है वो डिलीवर कर देगा वो ही बैग उसको खोले बगैर वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा ओके नून का सिस्टम जो है वो बड़ा अजीबो गरीब था ये अगस्त से पहले मैं बात कर रहा हूँ सेंस नून स्टेब्लिश अजीबो गरीब मतलब इस सेंस में था मेरी नज़र में ना बहुत अच्छा सिस्टम था उनका ठीक है वो मगर उनके लिए एक उनके लिए ऑपरेशनल इश्यूज थे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था उनके लिए वो इशू उनका ये था वो उनका जो सिस्टम था वो ये था कि वो एक मैं कस्टमर हूँ एज अ कस्टमर जो है वो अगर मैंने तीन चार आइटम जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किए हैं भले एक किया दो किए तीन किए चार किए पाँच किए जितने किए उसके मैंने नून पे ऑर्डर दे दिया अब आपको पता है कि उसके डिफरेंट सेलर्स भी हो सकते हैं लाजमी नहीं है कि वो मेरे स्टोर से ही कुछ ले मेरे स्टोर से ले रहे हैं आपके स्टोर से ले रहे हैं X Y Z third person के स्टोर से ले रहा है वो तो उसमें मैं जो है ना वो नून का एक ट्रांसपेरेंट बैग आपका होता है उसके ऊपर नून लिखा होता है उसके अंदर आप आइटम डालते हैं उसकी लिस्ट डालते हैं उसके बाद आप उसको सील कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक बार कोड भी खैर उन्होंने कोई दो साल पहले देना शुरू किए हैं जो आप स्टिकर ऊपर लगाते हैं उससे पहले वो भी नहीं थे तो ड्राइवर उनका आता वो आके उसको स्कैन करेगा उसके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा आपको नहीं पता कि उसका आपका कस्टमर कौन सा है ठीक है आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं आता था आपको नहीं पता ये आइटम कहाँ जाएगा कस्टमर कौन सा है क्या है क्या नहीं है वो नून के वेयर हाउस में वो बैग चला गया अब एक कस्टमर ने पांच ऑर्डर किया पांच डिफरेंट सेलर से तो पांचों सेलर जो हैं वो उनके वेयर हाउस में चीज़ें चली जाएंगी वो उसको बार कोड से मैच करेंगे और बार कोड से उसको मैच करने के बाद नून के बैग में उसको डालते क्वालिटी चेक के बाद ठीक है वो इमेजेस चेक करते हैं ये जो अमेजोन पे भी चल रहा है ना अमेजोन के ऊपर जो न्यू स्टोर बनाने वाले आ गए हैं जो, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि फ्री है यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो मीटू की लिस्टिंग में चले जाते हैं और वो प्रोडक्ट के जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ठीक है उसकी मी टू की लिस्टिंग करते हैं उसके बाद जब उसका ऑर्डर आता है ब्रांड डिफरेंट होता है उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे होते हैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो रिव्यूज़ और फीडबैक है ना वो इस वजह से यू की मार्केट में मिल रहे हैं कि लोग अंधाधुंध काम किए जा रहे हैं वहाँ पे अमेजोन की किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन भी ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ उनको वार्निंग दे रहे हैं वार्निंग देने के बाद वार्निंग खड़ी रहती है खड़ी रहती है खड़ी रहती है वहाँ पे सेलर्स की रेटिंग आप जाके चेक करें उनके पंद्रह पंद्रह फीडबैक हैं जीरो परसेंट रेटिंग उसकी आप जब उसके रिव्यू कस्टमर फीडबैक आप पढ़ें यही लिख रहे होते हैं मंगवाया कुछ था भेजा कुछ है मंगवाया कुछ था भेजा कुछ है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नून का वो सेटअप वो सिस्टम बहुत अच्छा था कि वो उसके इमेजेस देखते थे मैच करते थे उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करते थे एक एक आइटम वो उस सेलर के लिए रेडी करके फिर उसको अलग से पैक करके वो उसको भेजते थे ये सिस्टम उन्होंने अब अगस्त से कर दिया ख़त्म अभी उनका जो है वो डायरेक्ट शिपिंग के नाम से उनका सेटअप आ गया और वो उन्होंने मतलब कि अमेज़ोन से ज़्यादा एडवांस इसलिए गया कि उसकी आपको मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कुरियर वाला आएगा आप एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही करेंगे आप उन आइटम को स्कैन करेंगे मोबाइल से उनके सेल सिस्टम में चला जाएगा वो आएंगे आके आपसे ले जाएंगे ये था हमारा एफ बी एम और एफ बी पी मतलब कि एफ बी एम हम कहते हैं अमेजोन को fulfil by merchant F B P हम कहते हैं फुलफिल बाय पार्टनर नून वाला को अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू है एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि फिर मेरी पूरी बात सुन लें आप ठीक है ताकि जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको भी थोड़ी अच्छी से समझ आ जाए उनका एक और बड़ा इशू ये है कि आप जब अमेजोन के ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करते हैं at the very beginning Amazon आपके स्टोर की स्पेस आपको एलोकेट कर देता है आपके स्टैंडर्ड और स्मॉल साइज आइटम्स की भी और उसके बाद आपके लार्ज साइज आइटम्स की भी बिगनिंग के अंदर आप अगर आपका नया स्टोर है तो नॉर्मली वो 200 टू 300 यूनिट्स जो हैं वो आप अमेजोन के वगैरह उसमें भिजवा सकते हैं इसीलिए जब आप अमेजोन की लिस्टिंग कर रहे होते हैं उसकी लिस्टिंग में लिस्टिंग में वेरी फर्स्ट पेज पे ऑफर वाले सेक्शन में नीचे आप देखें उसमें आ रहा होता है कि you want to sell this via F B A या आप उससे इसको बेचेंगे अगर आप एफ बी ए करते हैं इट मीन्स कि एक चीज़ आपके पास आई भी नहीं है आप स्ट्रेट वे उसके अमेजोन के वेयर में भेज सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी आपको अलाउ कर रहे होते हैं now it's up to you कि आप जो है वो 200 की कैपेसिटी आप 200 पीस भेजें डेढ़ सौ भेजें सौ भेजें इट्स अप टू यू मगर एक सिंगल टाइम के अंदर अगर 300 कैपेसिटी है तो 300 से ऊपर जो है ना वो आपके एस नहीं होने चाहिए अब आ जाए नून की तरफ जो आपने असल में क्वेश्चन किया था ये बातें मैंने इसलिए आपको समरी एक बता दी कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए लोगों को अब नून की तरफ आप आ जाए नून वाले क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्ट एफ अलाउ ही नहीं करते आपने कोई चीज़ लिस्ट की है नून कहता है कि सबसे पहले आप इसको अपने स्टोर के ऊपर बेचें हम देखेंगे कि आपने सपोज अगर 50 एस के यू अगर आपने अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट किए हैं उसमें से जो एस के यू अच्छे अच्छे हैं जो सेल हो रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें से कितने एस के यू हमारे वेयरहाउस भेजने हैं यू गॉट इट ठीक है जिसको मैं अदर वर्ड्स एक्सप्लेन करूँ कि आपने पचास एस के यू आपने लिस्ट किए हैं ना आप उसकी आप नून वालों से आप पूछते हैं कि हाँ जी इसमें से कितने आइटम मैंने वेयर हाउस भेजने हैं आप जब आप उसकी एलिजिबल लिस्ट के अंदर जाते हैं उसको क्लिक करते हैं आप उसकी शीट अपलोड करते हैं उसके अंदर नून आपको बता रहा था कि इन पचास में से ये जो दो एस के यू हैं इसके आप मुझे पाँच पाँच पीस भेज सकते हैं बाकी के नहीं इससे ज़्यादा नहीं अगर आपने पाँच की जगह छः भेज दी है तो वो आपकी शीट रिजेक्ट हो जाती है पहले उस शीट की अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये भी हो सकता है कि वो अगर आपकी बेस्ट सेलिंग लाइन नहीं है वो आप शीट अपलोड करें कि मैं क्या भेज सकता हूँ तो उसमें ज़ीरो भी आ सकता है ओके अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम एक स्टोर जब नया क्रिएट करते हैं उसके ऊपर कोई चीज़ लिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो मतलब कि इनिशियल स्टेज पे तो उसके रिव्यूज़ और सेलिंग तो अच्छी नहीं होती वो ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप होती है ना इन केस अगर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी शीट जो है ना वो रिजेक्ट होती है वो मैं अब आपको बता दूं उनकी शीट रिजेक्ट इसलिए होती है ये नेक्स्ट ना इसकी एक स्क्रीनशॉट इसका हम छोटी सी वीडियो बना लेंगे उनकी शीट रिजेक्ट इसलिए होती है कि जब आप एफ बी एलिजिबल आइटम के अंदर जा रहे होते हैं ना तो नून एक शीट आपको खुद ब खुद भेजता है कि ये आइटम आप इसमें भेज सकते हैं अब आपने क्या किया कि अगर आपने आपके पास है ना तीस एस के यू है कि ये तीस के अंदर इसके बीस पीस इसके पंद्रह पीस इसके अठारह पीस इसके दो सौ पीस इसके तीन सौ पीस ये आप भेज दें उसमें से अगर एक भी एस के यू के बीस की जगह अगर आपने लिख दिए ना आगे पच्चीस पीस या इक्कीस पीस या बाईस पीस वो आपकी पूरी शीट आपकी रिजेक्ट हो जाती है ठीक है कम कर सकते हैं उसको ज़्यादा नहीं कर सकते नंबर वन नंबर टू अगर कोई भी ऐसा एस के यू के जिसके आगे एलिजिबल क्वान्टिटी ज़ीरो लिखी हो उसका मतलब ये होता है कि इसमें आप कुछ भी नहीं बेच सकते ज़ीरो का मतलब कि आप कुछ भी नहीं बेच सकते और अगर कोई बंदा बोले कि नहीं यार बीस जा रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है बीस की क्वांटिटी वैसे भी चार सौ थी और पचास पीस मेरे पास वैसे ही कम है तो ये जो दो एस के यू है ना ये मेरे लिहाज से अच्छे बिक रहे हैं मैं चार चार पीस में इनके भी डाल दूँ तो वो क्या करते हैं कि वो चार चार पीस उनके भी डाल देते हैं जो कि नून ने रिकमेंड नहीं किए होते उसकी वजह से भी उनकी शीट जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती है ये मेन रीजन है एफ के प्रॉब्लम्स की और दूसरे नंबर पे लास्ट वाली चीज़ मैं आपको बता दूं in case if everything is fine everything is okay उसके लिए जो है ना वो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपने उसको बना लिया आपने सपोज एक हज़ार पीसेज असाइन कर दिए उसके बाद एक स्केजुअल का पोर्शन आ रहा होता है वहाँ आप स्केजुअल को क्लिक करते हैं आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाता है कि हाँ जी ये स्केजुअल है ये स्लॉट अवेलेबल है ये अवेलेबल है ये अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्लॉट मिल भी नहीं होती उसके लिए आपको वक्फे वक्फे से आपको चेक करना पड़ता है समटाइम किसी ने कैंसिल कर दिया आपको वो जगह मिल जाती है आप उसको पिक कर लेते हैं ठीक है मगर अगेन एंड अगेन करने से वो भी नहीं मिलती वो अब उसको मैं आपको ना एक मोटी सी बात बता दूं अपने सुनने वालों के लिए जो उसका जो उसका बेस्ट टाइम है ना चेक करने का वो है अर्ली इन द मॉर्निंग ठीक है आपने असाइन आपने जो है एफ की शिपमेंट आपने असाइन कर ली है okay as per their standard जो मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी extra S K U add नहीं करना कम बेशक डाल दें जो उन्होंने लिखी हुई है बीस लिखे हुए हैं पंद्रह डाल दें सौ के दस फाइन उसके बाद आप उसको स्केजुअल करेंगे आपको कोई डेट या टाइम नज़र नहीं आएगा कोई कैंसिल करेगा तो आपको नज़र आएगा उनके पास बर्डन इतना ज़्यादा होता है नूर वालों के पास उसका जो बेस्ट टाइम है ना चेक करने का वो है early in the morning normally क्या होता है वहाँ के ऑफिस जो है वो ओपन होते हैं आठ बजे आठ बजे लोग जाते हैं बैठते हैं देखते हैं हाँ भाई जगह है जगह हमारे पास नहीं है तो वो किसी भी टाइम कोई बंदा कैंसिल करवा रहा होता है रात को किसी भी टाइम तो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप उसको देखेंगे देर आर चांसेस कि आपको उसकी स्लॉट मिल जाती है दैट इज द रीज़न के लोगों को से एफ सही असाइन नहीं हो पा रहा सही ठीक है सर बहुत शुक्रिया